हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video Tally E R P nine को लेकर के है Tally E R P nine में अगर आप उधार खरीदारी करते हैं और फिर बाद में पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमें बैंक खाते से करना है ध्यान दीजिएगा पेमेंट हमें कहाँ से करना है बैंक खाते से करना है तो ये बैंक खाते से पेमेंट कैसे होगा तो चलिए आइए समझते हैं इसी को तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज हमारे पास पहले से मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो परचेज की एंट्रीज हमने पास की हैं अब इसी का हमें पेमेंट करना है और पेमेंट कैसे करना है बैंक खाते से करना है पेमेंट कैसे करना है बैंक खाते से तो मान लीजिए कि पेमेंट जब आप करते हैं तो यहां पर सीधा-सीधा पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं आप अब यहां पर देखिए सिंगल एंट्री मोड ऑन है तो इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल एंट्री मोड को ऑफ कर देना होगा यहां से देखिए सिंगल एंट्री मोड दिया हुआ है इसको ऑफ कर दीजिए और डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू कर दीजिए ठीक है तो ये डबल एंट्री मोड में आ जाएगा ठीक है ये हो गया डबल एंट्री मोड अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आने लगा अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है जैसे क्रेडिटर पार्टी जो है इसी इसी को पेमेंट करना है ठीक है तो 48000 का पेमेंट है तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 48000 टाइप करते हैं मान लीजिए पेमेंट करना है तो ये 48000 कर दिया हमने अगेंस्ट रेफरेंस की विंडो आ गई है और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए यह, अब यहां पर ये यह डेबिट दिख रहा है इसको हम क्रेडिट कर देंगे सीआर ठीक है एंटर प्रेस करेंगे अब यहां पर देखिए ये कैश का लेजर तो हम बनाते ही नहीं है पहले से बना होता है तो कैश हमें लेकिन करना नहीं है ठीक है हम क्या करेंगे यहां पर अल्ट सी करके एक बैंक खाते का लेजर बनाएंगे लाइक यहां पे कर देता हूं मैं पंजाब नेशनल बैंक ये लिख दिया मैंने पंजाब नेशनल बैंक इस तरीके से ठीक है तो ये पंजाब नेशनल बैंक लिखने के बाद हमें क्या करना है एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करना है ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट तो इसे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पर चाहे तो बैंक की डिटेल को आप अल्टर कर सकते हैं वाई प्रेस करके ठीक है वाई प्रेस किया मैंने मुझे अल्टर करना है तो यहां पर आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है यहां पर लिस्ट ऑफ बैंक में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फिलहाल एंटर प्रेस करता हूं ये एजुकेशनल वर्जन है चेकबुक इशू करते हैं तो वाई प्रेस करके चेकबुक इशू कर लीजिए यहाँ पे चेकबुक का नंबर किससे स्टार्ट होगा वो यहां पर आपको देना है ठीक है इक्कीस चार पांच सौ नब्बे तो यहां पर देखिए 24 चेक जो है अलाउड हो गए हैं और चेकबुक पे नाम क्या प्रिंट होगा वो यहां पे देना है तो मैं अपना नाम प्रिंट करवा देता हूं इस तरीके से ठीक है तो ये मैंने लिख दिया और एंटरप्रेस कर दिया एंटरप्रेस किया और यहाँ पर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो you can on also printing configuration but मुझे इसकी कोई अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं महसूस हो रही यहाँ पर अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे दे दीजिए तो ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया और यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर का नाम आएगा तो मैं अपना ही नाम यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये अकाउंट होल्डर का नाम आ गया ठीक है एंटर प्रेस करेंगे ब्रांच का नेम डालेंगे यहाँ पे तो यहां पे ब्रांच का नेम देवरिया कर देता हूं मैं ओके एंटर प्रेस किया यहां पे B R P U N B और जो भी आपका आई e कोड है वो यहां पे डाल दीजिएगा ठीक है तो ये मैंने डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे हम ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट करा लीजिए ये हो गया आपका बैंक खाता हालांकि खाते में पैसे नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये यहां पर रेड में शो कर रहा है तो इसके लिए उपाय क्या है कि जब आप लेजर बना रहे हैं मैं आपको लेजर को अल्टर करके दिखाता हूं यहां से लेजर को अल्टर कर लेते हैं हम तो ये लेजर पे आए और अल्टर पे आ जाते हैं तो यहां से हमने बनाया था पंजाब नेशनल बैंक तो ये हमारा है लेजर ठीक है तो यहां पर एंटर प्रेस कीजिएगा नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस डाल देना है तो यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस डालिएगा वही जो है अब ओपनिंग बैलेंस डाल देने से क्या होगा कि जब आप एंट्री पास करेंगे तो आपको रेड में ये नहीं शो करेगा यानी कि कैश जो है नेगेटिव नहीं दिखाएगा रेड में शो करने का मतलब है कि कैश नेगेटिव है ठीक है तो यहाँ पे जो भी आपका लेजर है लाइक मुकेश से ही लगा लेते हैं लेजर 13800 बकाया है तो यहाँ 13800 कर देते हैं और भी क्रेडिटर पार्टियां हैं हमारे पास उनका भी लेजर आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका जो भी हो वो ट्राई कर सकते हैं फिलहाल मैंने यही लगा लिया है और भी पार्टियों का बाकी है तो उसका आगे लगा करके देखते हैं हम लेजर तो फिलहाल हमें यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लेके आना है तो ये 13,800 पेमेंट हो गया और यहाँ पे इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी ये चेक से पेमेंट हो रहा है ये इस तरीके से हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है इसी तरीके से जो दूसरी पार्टी है कुंदन सी इसको लेते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अड़तालीस हजार बकाया है लेकिन अड़तालीस हजार हम पूरा इनको देंगे नहीं हम अभी कितना देंगे सिर्फ दो हजार रुपए इनको देंगे तो ये दो हजार कर दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और यहाँ पर कर देंगे पंजाब नेशनल बैंक ठीक है एंटरप्रेस कर दिया एंटरप्रेस कर दिया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया enter enter enter enter enter तो ये इस तरीके से हमें करना है ओके आई होप की बात समझ में आई होगी आपके अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video